सुना है तेरे दिल में मेरा कहीं ना कहीं ना लिखा है देखो ना मेरी आंखों में तुम छिपा जरूर जिंदगी का ये सफर है जो जा जरूर